在周一的部分，我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。不过呢，要切记一点哦，就是在当天呢，尤其是针对属马的朋友，今年呢逢到了咸池哦烂桃花的星宿入宫位。因此呢，如果你是属马的女性朋友们，凤凰日这一天呢，就不宜用来求姻缘了。但是，如果是要舍弃不好的这个婚姻关系啊，或者是。 要求分手的话呢，那在当天呢就可以使用，比如说呢，呃，谈这个分居啊，或者是谈一些这个，嗯，离婚的部分哦，在这一天呢就可以用这样的模式呢来抵制这个延迟金哦。不过这个部分呢，只有针对属马的女性朋友们使用哦，那其他生肖的朋友们呢，都可以把它当做是有好姻缘的日课来使用。 而在周二这一天呢，我们逢到的是一个新的节气，在凌晨的四点三十四分，我们会迎接谷雨。那么在当天呢，同时在下午的三点哦，也就是在大中华地区的亚洲的朋友们呢，多数都可以看到上弦月。那么上弦月呢，这个时间点呢，也就是在这个下午的三点呢，我们可以呢对着这个天空哦祈求祈福。那只要双手。 双手合十去祈福就可以了。那一般祈求的项目呢，主要是针对能够克服眼前的一些障碍啊，或者是说你有一个想要呃能够得到认同哈的事项哦。那我们呢就可以针对这相关的事情呢来做祈福。那因为呢当天呢逢到的星数呢还有月破大号的影响，所以其他的吉事呢就不宜在当天去做进行了。 再来就是周三这一天，我们会逢到的是重日。那么呢，这个重日呢，它一般来讲呢，有几件事情呢是比较不宜的。第一个呢，就是这个下葬，好，因为我们不希望呢家里呢丧事呢会不断的重复。那再来就是呢嫁娶，因为呢都希望能够有一个好的姻缘哦，不要有二婚的一个状态。所以呢，下葬跟嫁娶呢，一般呢都是不宜在。 同日的时候呢，去办理的。那再来呢，我们可以运用这一个属性的日子来做些什么事情呢？做一些良性的交易，但是不能是投机的哦，因为投机的交易你是没有办法去确定它是呃利还是弊的。所以呢，大力的交易呢，会是针对一些，比如说合约的签订啊，然后或者是说要做资产的部分。 因为这些都是属于多多益善的项目，那就可以透过周三这一天来去做交易跟斡旋。再来就是周四这一天，我们会逢到的是胞胎逢印的日课，所以呢有两件事情很大力。第一个呢就是，如果你想要优质的，你可以在当天呢去求指示，而且呢非常建议在当天呢可以行房。 受孕的机会呢会相对的高很多。那另外一件事情呢，就是在当天是非常适合开仓以及赚出货财的。有做相关筹备商品项目的，可以呢把商品呢入仓哦，大量入仓哦。那然后来做这个电商的销售，那对你的这个获益呢跟这个销售量呢都会有争议的一个效果。 再来就是周五这一天，我们逢到的是正红杀日，所以当天呢是不宜嫁娶，还有大部分的集市呢都尽可能呢，少取少选用这一天。而在周六这一天呢，我们会逢到的是物探病的日课，它也意味的是说，在当天哦，我们尽可能呢不要去有做这个拜访，会亲友的动作，因为当天同时呢逢到了大退、驿马、星宿，还有天贼星啊。 所以其实呢，在凶星比较泛滥的这个周六呢，最好的做法呢，就是呢，做自己该做的事情，还有呢，多休息，比较好的。再来就是周日这一天，周日这一天呢，我们逢到的是断一日哦。随着这个春天的下的一个交替呢，我们呢接下来就会有一些问题，就是有些人呢，他们可能就会有碰到，就是哎蚂蚁啊，或者是蟑螂、啊、老鼠的开始这些问题呢。 都会层出不穷的出来了，所以呢，在当天呢，我们可以针对相关的问题哦，来设一些这个诱饵哈，来断以好来这个这个后患。那么在当天，同时也逢到了月忌日哦。 所以呢，基本上呢，大部分的集市老师都建议是少取的。那不过呢，我们在当天呢，刚好它也有逢到的是乌兔太阴日哦，即使落到午时，也就是上午的十一点到下午的一点，那这个时间呢是非常适宜呢，针对比如说准新人啊，他们有要裁定。 新衣啊，那我们可以在这个时间呢去定制衣服。如果你不是准新人也没有关系，我们可以沾沾这个新的气息，帮自己开运。可以在午时的这个时候呢，把购物车要下定的东西呢就按下去，把它结标喽。好，以上呢是当周的生肖运势啊，预克吉凶的部分。那接下来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属牛的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜哦，尤其是针对呢，在日间的时候呢，这三个生肖朋友运势会格外的旺哦，因为你就像多晒太阳呢，你就会得到更多的能量，而且你会同时呢散发出那种温暖。也就是如果你刚好你的职业是属于需要。 去做沟通啊、协调的，你就很能够得人的心，能够很容易让对方能够理解你。包括如果你是业务性质的朋友，那么你在这个礼拜呢，就很容易切入要点哦，达到你想要成交的一个关键哦。甚至呢，如果你是狮子辈的，在这一个礼拜呢，常常会觉得好像呢，你就很容易会有更多的一些跟随者啊，或者是粉丝啊，因为你可以给他们带来不同的气。 的效果，所以在这一个礼拜，这三个生肖的朋友呢，多晒太阳，可以多给你带来一些的这些能量，还有灵感。还有这三个生肖的朋友在当中呢，你们的幸运颜色是天空蓝，还有呢，幸运的花呢是我们的向日葵哦。接下来，让我们来看一下呢，个别生肖呢在当周又有什么需要留意的地方。 首先是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢是逢得夺得先机，所以呢，请要措失。如果你有一些新的机会啊，好，或者是说有一些呃新的想法呢，请务必也要踩在这个时间点，不然呢，就会被别人呢抢先一步喽。那么，在这个礼拜属老鼠的朋友要留意的天数是周五。 下一个生肖是属牛的朋友，在当周是属于利禄亨通的一周，所以它也会代表是在这个礼拜呢，尤其是针对业务性质的朋友啊，哇，你的这个谈判技巧呢，瞬间会让人家觉得提升很多，甚至呢，如果是有要考试的朋友，在这个礼拜，你的考运也会是相当不错的哦。不过前提就是不可以领保佛脚。 在当中呢，属牛的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于足智多谋的一周，所以呢，它也会意味的是说，你在这个礼拜呢，要善用你的反应，用你的小聪明呢，去应对你周遭的事情，千万不要一板一眼的，要记得呢，能够举一反三，还有呢，事事的去。 做应变哦，那这样子才可以呢，让你自己呢所处的一个状况呢更有利于你哦。而在足智多谋的一周的状况之下，也会意味着是说，在这个礼拜呢比较有利于你去掌权。所以，如果你现在有一些你不清清楚的东西，或者是说觉得很茫然的东西，都务必呢。 要在当周呢理清楚，那对你才会是比较理想的。当周是我们的运势 number one，所以属老虎的朋友没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，在这一个礼拜呢是属至为表率的一周哦。所以呢，在这个礼拜也代表是你必须要当别人的一个好的榜样，而且呢，这个榜样呢，如果做得好，会得到。 更多的重视还有关注呢，相对的也可以给你带来更多的福利跟益处哦。那么属兔子的朋友在当中要留意的天数是周一。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜是属于侠义心肠的一周哦，所以很多事情你会看不过去啊，或者是说愤愤不平，很容易就会有想要帮别人呢出一口气。但是老师要提醒你们哦。 想法跟做法呢，在这个礼拜不宜去同步哦，因为你要看第一个，你有没有这样的一个能耐去接受最后的结果，或者是你有没有办法完全的去帮对方去做翻盘哦，不然的话，你只是呢，扯了这个后腿，反而呢，让大家都是两败俱伤的状况。所以在这个礼拜要管好你的这个想法，还有呢，这个冲动，才不会呢，让事情呢。 恶化到无法收拾的一个状态。属龙的朋友在这个礼拜留意的天数相对的比较多，除了周二，还有周六以及周日。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于寒梅傲雪的一周哦。那么就要注意一下，你是属于在哪一个地区的朋友了？如果你本身呢是属于在热带地区的朋友，或是你现现在目前。 所处的国家并不是属于冬季，那么就要特别注意了。代表的是呢，你在这个礼拜呢，你需要去对抗一些呃高层的势力呀，或者是说你必须要跟你的工作上，不管是可能是对内或是对外，会有一些呃拉拔的一些状况，而你必须要靠你自己的这个意志力，要有这个坚毅不拔的一颗心哦。 去完成你的使命，才可以让这件事情最后是开花结果，有好的一个状况哦。所以呢，如果你是属于在目前是冬令国家的朋友呢，寒带地区的朋友们，那么你就是属于比较有利于你的状况。但是如果气温变得比较高的时候呢，就会比较相对比较不利。但是呢，有一个方法可以解除这个地方的问题哦，也就是如果你是处于在冷气房的朋友，你是属于内勤的朋友。 这个礼拜呢，尽可能都让自己在内勤，在冷气房里的话，那么这个状况呢，就可以让你有加分运势效果。属蛇的朋友呢，在当中要留意的天数有两天，分别是周三以及周日。下一个生肖是我们属马的朋友，这个礼拜是属锋芒毕露的一周哦。那通常呢，在这样的状况的时候呢，会有很多人会拱你，那还会有另外一派的人呢。 血于你，所以特别要去注意一下，在这个礼拜不要过于的沉在自己的成就哦，那反而呢就会被这些掌声蒙蔽了，反而你可能没有注意到旁边可能有人正在默默的琢磨着要怎么样攻击你哦，所以这个礼拜千万不要莫名的与他人为敌。那在这个礼拜呢，要留意的天数有一天是周四。 下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是需要安分守己的一周哦，而且呢，老师会建议在这个礼拜尽可能低调、低调再低调，而且尽可能的修身养性，多喝茶，让自己可以静下来，少一点甜食跟呃这个重盐、重重辣的食物呢，让自己的心呢也可以呢要平。 近一点哦，那透过这个饮食好来调整，让我们的心态呢，在这个礼拜呢也会比较温和一些，对你会是比较理想的。上周二留意的天数呢有三天，分别是周三、周四以及周五。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于才华洋溢的一周哦，所以呢，在这个礼拜非常适合第一个做提案。 第二个做设计，第三个呢就是去发想，所以呢，在这个礼拜呢，针对文案工作的朋友们是一个大力的一个时间点哦。那么属猴子的朋友，在这个礼拜留日天数是周六，非常适宜让自己放一天假，好好的放松休息一下喽。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜逢到的是再造之事。 而这个再造之势呢，它对应的是什么？万象更新。所以，如果是有案子在手的朋友，在这个礼拜就是变成你要去改变，或者是说可能要去着重在新的案子，对你未来的这个业绩的发展的倾向才会是比较好的。所以呢，不要太过的执着在旧的东西哦，因为旧的不去，新未来。 那么属鸡的朋友，在这个礼拜要顾的是头尾，所以呢，周一以及周日呢是要特别留意的日子。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于功名成就的一周哦，所以呢，属狗的朋友，你在这个礼拜你会觉得我好像得到很多人的重视啊，还有这个可以得到很多的这个扶持跟资源。 因此，在这个礼拜要好好的利用一下，做一下最后的冲刺，尤其是做业务性质的朋友哦，这样子你在月底才可以捞到更大一笔的奖金入袋。当周呢，属狗的朋友呢非常的旺，所以呢没有需要留意的天数。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于稳重刚毅的一周哦，所以呢，在这个礼拜你要走的。 这样就是刚刚老师讲的这两个单字，稳重还有刚毅。第一个就是有些事情不能够太过于的退让，还有呢，在行事风格上，还有说话谈吐的风格上，要让人家觉得你是够稳重的，不是太轻浮的，或者是随便就可以三两拨千金的一个状态。这样子对于你的这个 image 的形象会是比较好的，而且在工作上的态度呢，也会让人家觉得是比较可以放心委任于你的。 当中呢，属兔这个猪的朋友呢，要留意的天数是周二哦。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又有是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名是属老鼠的朋友。先恭喜上榜了这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，在这一个礼拜呢，老师呢。 要告诉你们呢，要提高我们的这个感情的这个运势方式呢，就是要把自己呢变成一个像小丑的丑角。那小丑的丑角呢，也就是第一个，你可能在这个礼拜尽量的呢，要是逗别人开心，而你自己的情绪呢，要先把它隐藏起来，因为呢，在这个礼拜呢，你们可能要去。 透过这样的一个互动模式，才可以知道是说你们有没有什么奇怪的对立面，或者是你不擅长、不理解对方的部分。那再来就是，呃，小丑的话的这个丑角呢，也可以代表是在这个礼拜尽可能的多带给异性或者是另外一半惊喜、欢笑，这都可以让你们的感情呢更加的升温哦。包括呢多一点的赞美啊、跟称赞啊、这跟肯定啊，都可以让对方呢。 非常的开心，所以呢，尽可能在这个礼拜多说好话，也可以让你们的感情呢步步高升。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群组加入老师。我是金玲老师，感谢大家的收看，我们下次再见喽，拜拜。